Welcome to my high-tech studio. Let me see you. Ah oui, oui, je pas Ok. Moi je suis un Marocain hein, mec, hein, t'as déjà vu les contrefaçons de Maroc <laughs> Dis-toi, c'est un Mais A1, juste pour voir. Parce que celle-là elle sature très vite, ça qui est bien. se fait un petit coup, Joujou. Joujou. Je la refaire. <laughs> you can see uh, here we are in the monitor place, you know. Here uh, we have uh, two computers. It's running with a fast, fast um, processor. <laughs> useless keyboard. There is nothing, you can see. It's useless, but expensive. So. Ok, les deux en même temps, faut que tu passes. On s'envoie les deux, On balance l'enregistrement. Ah bon. mets à zéro déjà au début, je suis mets d'accord à zéro. T'as compris Ouais. Vas-y. Non, annule ça, je. Laisse toi aller Vas-y. Vas-y. Ok. <laughs> D'accord. là d'enculé. Ah, hein. ça pas marché déjà Ouais, ça a pas vraiment marché, mais après, si tu veux, je peux le faire, je peux le faire euh, là, maintenant, comme ça, juste sur ça, quoi. head <laughs> It's a high-tech hemp. you can see the wood and the scotch to make that. And uh... Parce uh, Meow. I have uh, take lessons with uh, Steve Vai and uh, just training. <laughs> it's a real professional. <laughs> yeah. Yeah. Gay. B. <laughs> Thank on hein, est complètement fatigué, on n'en peut plus. Carrément, on ouais. Hein. Here, our, our pickups. We have a lot of pickups. Two. Two pickups. With look. Scotch. En fait, tu as juste sonné. Tu fais quoi, toi T'en ça tout de suite, ok Je suis parfait, mec. Ouais. J'ai dit que j'allais jouer euh, du piano dans mon CV. Non mais il refait tous ses accords Celui-là, celui-là, ça sera le dernier. Là, parce que là, ça fait musique d'église quand même, le, changement d'harmonie. Euh. Hein. Enfin, moi, je le dis, quoi. un autre Bah oui, en fait, celui saco. The beer, uh, and I think, ah, look, it's, you know, for, for the sound, it's really important to to have a, a good wall. And uh, you can see here, it was designed for for the sound to be uh, really amazing, you know. Here you you can see it's everything was uh, comment dit traité, treated. bon bah c'est pas encore la fin de l'enregistrement mais comme JB va bientôt partir, on va péter la bouteille. Tu veux gros c'était merde. Ça va peut-être porter malheur, Raph Ça euh, va peut-être pas pouvoir enregistrer sa gratte. Il était derrière. Vise la bestiole hein. Pour l'enregistrement. Vise la bestiole. pas la vitre hein. Franchement t'as même si si je Ça, ça c'est un frelon. <laughs> Allez, vas-y, moi <laughs> bah, elle, j'aurais l'air con. Quoique. Non ça, ça va être. <laughs> Oh. Il aurait presque pu cet enculé. Hein. Merde, il est par terre. Santé, Santé. premier. Champagne Alors j'ai Champagne comme Nico dit... <laughs> Merde, putain, j'ai pas filmé, je suis con. <laughs> j'ai kiffé là avec sa grolle, craques. <laughs> Pour moi, on va pas faire un discours à chaque fois qu'on sort un CD quand même. Hein. C'est une habitude maintenant de sortir un CD. c'est trop classique, franchement, je suis saoulé. have a look my studio. If you want one one record or something like that, you can pay you can pay with uh, beer. And uh, oh. and uh, right. fuck you, okay. bitch. And uh, I think it's everything. Thanks.